Minasan, o genki desu ka? Selamat datang di channel Nihongo Gambaro. Jangan lupa subscribe dan like agar saya semakin semangat membuat video. Arigatou gozaimasu. Minasan, ohayou gozaimasu. Nihongo Gambaro desu. Minasan wa o genki desu ka? 私もおかげさまで元気です。私は今日皆さんと会話練習をしたいと思います。 私は家族について話したいと思います。私の家族は3人です。私と奥さんと娘です。私はジャカルタから来ました。私の名前はイスラミ・アクバルです。私の誕生日は12月です。 私の趣味は自転車に乗ることです。私は鶏肉料理が大好きです。毎日鶏肉を食べます。それから私は沖縄で3年間実習しました。専門は片枠です。沖縄の仕事はとても楽しかったです。沖縄の食べ物も 美味しかったです。私の奥さんは28歳です。奥さんは働きません。奥さんの料理は美味しいです。奥さんは料理が上手です。ですから、私の体が太くなりました。奥さんの料理のおかげです。奥さんの趣味は料理です。 奥さんもジャカルタから来ました。私たちは2019年の9月に結婚式を挙げました。とても幸せです。私の娘の名前はナキヤです。ナキヤは10ヶ月です。ナキヤの誕生日は6月です。 ナキアはとても可愛いです。以上です。どうもありがとうございます。じゃあまたね。